بزن باران بار از چشم من بزن باران بزن باران بزن بزن باران که شاید گریم پنهان بمانم بزن باران که من هم ابریم بزن باران پر از بی هم بزن باران که این دیوان سرگردان بماند به ای بده به ابر کوچک نگاه من براج گریه ها فقط تو میشوی پناه من به داد من برس هوا هوای خاطرات او نشان بده به داد من برس هوا هوای خاطرات بزن باران به بار از چشم من بزن باران بزن باران بزن بزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردن بزن باران که من هم ابریم بزن باران پر از بی صبریم بزن بارم نوازش از تو باشد گریه از من یاد من برس هوا هوای خاطرات او بهانه ای بده به ابر کوچک نگاه من در اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من به داد من برس بیا به داد من برس یاد من برس هوا هوای خاطرات او